Ось місце падіння е, літа, е, гвинтокрила К-52. Ось останки самого гвинтокрила. Ukrayna Silahlı Qüvvələrinin 60-cı briqadası işğalçı Rusiya ordusunun K-52 döyüş helikopterini ekipajı ilə birlikdə məhv edib. Jurnalistin verdiyi məlumata görə isə helikopterin qalıqları daha sonra 9-cu batalyonun döyüşçüləri tərəfindən tapılıb. Другий офіцер знаходиться в самому гвинтокрилі. Ось його останки. Е, тут ну, вони пошкоджені, проломлено череп, челюсть, але добре видно, що воно згоріло все. Останки гвинтокрила, напрямок падіння, ось бачите, напрямок падіння. Значить, Гвинтокрил упав в районі міста. Е, селище е, Біляївка, селище Біляївка. Але тут один цікавий факт. Є е, сліди того, що сюди після падіння, ось, будь ласка, воно правда вже трохи заросло, тому що пройшов майже місяць. Ось сліди, що сюди приїжджали. Приїжджали, зробили отаку каплевідну каплевідну об'їзд цього міста і уїхали. Тобто москалі приїхали, подивилися і навіть не спромоглися забрати тіла своїх побратимів. Ось вам приклад своїх не кидаємо. Так, что касается трупа, труп обгорелый, вот ботинки, даже остатки носков, немножко ниже колена остатки тела, в основном все тело, тело обгорело. Пока внешне жетонов, жетонов не